электромагниттик кубулуштарды изилдөөдө абдан маанилүү кадам француз окумуштуусу ампер тарабынан жасалган ал электромагнитизм боюнча көптөгөн ар кандай эксперименттерди жасаган бирок эң маанилүүсү бир миң сегиз жүз жыйырманчы жылдын октябрында айтылган ток менен параллель өткөргүчтөрдүн өз ара аракеттешүүсү боюнча эксперимент бул экспериментти бир аз өзгөртүлгөн вариантта жүргүзөбүз эки ички узун өткөргүчтүн ордуна параллелдүү эки ором узун өткөргүчтөргө илинген биз электр чынжырчасын жаап токтун контурлары аркылуу бир багытта өтүшүнө жол беребиз бул учурда биз өткөргүчтөрдүн тартылышын байкайбыз оромдордун биринде токтун багытын өзгөртөлү чынжырды жабууда өткөргүчтөрдүн түрүлүшкөнүн көрөбүз ошентип өткөргүчтөрдүн өз ара аракеттенүү күчтөрүнүн багыты өткөргүчтөрдөгү токтун багытынан көз каранды экенин далилденди бул эксперимент гравитациялык жана электростатикалык эмес бир гана магниттик өз ара аракеттенүү жөнүндө болгонун билдирет